2015 mit der fem mine at der finde punge der er man ikke skulle få ringe der om gammel at jeg på spørgsmål om jeg er til ramme så der du i dag igen der man ikke går ud til at møde så går jeg nat om i om jeg er til ramme om jeg ikke slår til det punge der der man ikke at finde punge med hjælp af nærringen der gjorda yn adabwng allan trwy'n a bwydau a'n ambing am nomi. Da yr helicopter ti'n mynd o'r tigigang a da esatw. Da yr isop. Bagau siening. Da am da mae'n ei gydosyn na fan gyda hadwyd ffungsiwn trwy den sy'n gael ama. Da nid oed ti'n llw ma'n am 25 vinga татаасумкиорнаатигу э малугивара итторпут инсаслиариугами тафериарниалераангами таа парлар тиссамин уяасисарами таэққарсарлугимма маангаанерсуугуу инсаслиарингорсинаауторлута таава парле тиссамин уярлертааяаруллуни та оқалоқатига ваатаан пиллуу инсаслиарингорусуллунга 2018-ми аллартиппун инсаслиаритун таавалу нэттэним наамассиллуун инсаслиарингорлунга э татаамаасиллуни иттоорпу фериараанга парлатисамини уяасисаруннаарлунуа парлаттааннар э, инсаслиарингууннарпунгмаани пила пила юртус ايه Pakshan sin apa kafe udah kau amat nak kau ni dulu nanti. Eh, yang ni. Eh, der med der der som sjovdierne trafikassistent tidur dama inniar inniarnikuunga сулилеққаммииннарлум тааман 15 ма торфинериарама э укианерани ингерлаанна трафик ассистент титу инниарпунгаама assistant situ inniarpungaama taas sivikikkaluami traffikkimi tarnikuunga ee tarfissaqartikkaangassum ee sulisu feriarnerisugun malunnapparsamasoqarnerisugun so ta э инсаслерингорнеа пеқатигалу форманними аторфиниппун 2019-ними Reitoppu tässä sig Korea saavamme 2020 skriftligarisarsiulermat mitarfim qinnutiqarama quanartumaam taan tiguara taammassakkumut maani skriftligariullunga issasligariuunga taammaan mitarfim sulillunnu annartoruussuuvoq unammilligassaqarnartuaannarpoq ассигингиссутигун э ингаммукиунерани ап э, маана пингаатсиартаатта э, апутаяано ассуаннэртуумингерлаттарпарпут э миттарфиппут амматинниарлуу таавалуам аққусарнит миттарфимматтуумассутеқарту э таавал миттарфиу канор иллууттай веркстед нэрвақарфиил эққай апутаажартарлуяама аққутиссақарниссаанна э пиффиссааннэртуу киукку апутаажаана атортарпарпун та асаккуунерусо э каноқассууга асеруитсаалинер ингер э, сулиарисарпагун аққусернеринер атортуаллат илуарсагассат ассигингитсуллу э миттарфим сулисууллун инериарторнарторуйссуу инуттан соорлуаассерсуутигиссагаанни э ман сулиарторама таамааллаа køkortеқарпунга таалу қатсерисартут инниарсималлунга тааккулуақутигалуи сулилериарлунга таасиингитсун коорсусертиттақатаарпаан инниартиллунга трафик ассистанситут инниарникуунга аама инсаслидеритун таалсаниатуаам коорсусерпаалуас ассиингит сигусарникуакка инуттут инериартуу таанерм э питсаа соруйссуум миттарфим сулиллуни нуаннер нуаннертууллунаама миттарфимми сулисут э амерлу qanoqassuun angut angutaanna pajarpuga umaansulisut taakkammagiis toissuullut maani ee таамаасиллут атақатиги атақатиги тоорсуугун тааннартааннуаннэрторсууаама э шо миттарфэм сулисууллуннуаннеқаа